suami lambat sikit balik ni boleh tak makan dulu boleh boleh, sih boleh ke tak boleh ha, bila suami balik makan lagi itulah masalah boleh tak makan dulu boleh suami boleh makan lagi dia punya selera Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Ya. Seperti biasa saya cakap, jaga selalu kesehatan cuy ya. Dan salam sejahtera buat korang semua ya, yang baru join di channel NDTK. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan bantu like dan subscribe cuy ya. Dan paling terpenting, tinggalkan komentar di bawah cuy ya. Oke cuy, seperti biasa kita akan mereaksi lagi ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Di sini saya sudah memilih uh, videonya. Sebenarnya videonya ini saya saya ambil di dua tempat cuy ya uh, yang pertama di YouTube dan yang kedua itu di Facebook gitu ya. Karena yang biasa diupload oleh Ustadz di apa YouTube itu terkadang audionya uh, apa namanya kayak mendem gitu ya. Jadi saya mencoba mencari yang memang kualitasnya bagus gitu ya, audionya karena jujur aja saya bukan semata-mata tengok gambarnya aja yang bagus tapi audionya, audio itu penting banget cuy. Dan sebelum kita lanjut saya mengucapkan selamat untuk Harimau Malaya cuy ya. <laughs> Semalam saya tengok cuy, semalam saya tengok waktu nak cari film saya terbuka Facebook dan saya lihat, uh ada yang live gitu ya. Harimau Malaya yang main cuy ya, si kuning. Dan saya tengok sampai habis ya Alhamdulillah Malaysia menang 1-0 ya walaupun sebenarnya sih 2-0 sih ya. Gak tau bagaimana sih wasit e, menilai itu sebagai apa namanya menghalangi penjaga gawang, menghalangi kiper kayak ganjil aja gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya cuy itu 2-0 gitu ya gol yang di ini ya gol yang e, kayak apa ya kesalahan penjaga gawang sih menurut saya ya terlalu penjaga gawang itu terlalu ma masuk ke depan untuk memukul bola mau apa namanya E, menghantam bola tapi nyatanya kena kepala gitu ya dan masuk gitu ya. Tapi sayangnya gol itu nggak disetujui gitu ya oleh wasit gitu cuy. Intinya selamatlah eh, untuk uh, Harimau Malaya gitu cuy ya. Semoga ya semoga bisa memberikan poin yang terbaik lagi di tanggal 10 nantinya cuy di apa namanya di Thailand gitu cuy. Oke dan itu sedikit curhatan saya ya tentang nonton bola semalam dan langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, aduh hampir lupa cuy. Uh, saya di sini akan membagi dua, dua part ya. Ini sebenarnya videonya itu seperti biasa satu jam lebih, tapi uh, saya terniang-niang dengan komentar teman-teman. Ada komentar yang menurut saya itu kasihan juga gitu cuy ya. Makanya saya berinisiatif untuk membagi dua video ini cuy. Jadi di setiap ceramah uh, yang durasinya panjang saya akan bagi dua cuy ya. Oke langsung aja videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. Tiga, dua, satu. Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di acara mana? Subhanaka la ilma lana acara... illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li ya? amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara Iaitu Tuan Izzaham yang mempunyai suara ISO ISO? <laughs> Itu suara standard lah Suara standard untuk jadi pengurusi acara Jadi bukan semua orang eh, yang boleh jadi MC Seterusnya yang berhormat Senator Tuan Suruandi bin Sa'ad Ahli Dewan Negara Maknanya Dewan yang paling besar dalam Malaysia lah Ya ha, kena faham tu pangkat yang paling godang lah kan? godang godang yang berbahagia Datuk Ahmad Bakri bin Datuk Haji Ali pengerusi pemadam daerah Kanga yang bahagia Datuk Datuk Fatul Bari dah turun kan dia macam itulah sibuk kan ha, sibuk buat channel kan yang bahagia sahabat saya Encik Fendi bin Rajini Khan orang lebih ingat nama ayah dia daripada dia Khan Rajani Khan. Ayah dia popular. <laughs> Ayah dia popular. Kan? Eh, ayah dia sampai tua jadi hero. Kan? Tapi jangan confuse Rajini Khan Rajini dengan Khan. Rajini Khan. Khan. <laughs> Eh, jangan, jangan. Jangan. Tapi tak apalah. Jadi dia dekat di hati. Terutama pada masyarakat India yang datang hari ini dengan saya sebab untuk makluman you saya memang minat filem Tamil. Oh India banyak di sini. Saya ya, filem Melayu saya tak minat filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kita tengoklah cerita tanpa plot ber- twist, plot twist. Film kita tengok kita takkan boleh agak ending dia macam mana. <laughs> Seterusnya juga uh, semua yang hadir datuk-datuk datin-datin tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada hari ini eh, akhirnya eh, akhirnya mikrofon ni sampai kepada saya akhirnya sesi berhenti, sampai kepada saya Berarti lama banget tadi berjuang kejap ni atas kejap turun bawah kejap ni kejap ni kan ha, tapi alhamdulillah tak memanglah sebenarnya kalau ikut kalau ikut betul-betul ucapan alu-aluan kan ucapan alu-aluan bila Datuk Seruan disebut mengalu-ngalu kan tu tak payah lagi dah pas MC. terus saya bercakap ha, Itu sebenarnya Ucapan perasmian dan mengalu-alukan Terus ha, macam itulah Tapi orang kita dia gemar Tetap MC juga Oh ini ha, acara ini ya Hari ini jangan risau Saya ceramah saya Acara perasmian ya Sebab sepatutnya ceramah mula pukul 10.30 Kan tapi sekarang dah pukul 11.05 minit Saya cukup seronok sebab Seronok Ceramah dah tak lama tapi bayar sama <laughs> adalah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bab kata orang saya ni datang pada Negeri Sembilan. Ya, ya, kata Pantun ada lagi. banyak kiasan ditunjuk dia kiasan. tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonungkan. Dan hari ini tujuan kita bukannya kata nak mengajar, bukan saya nak mengajar pun kita nak kongsi. Kongsi. Kan? Bahasanya tu kongsi. Pantai Elandai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Asik. Kita ambil mungkin tak banyak. Kita mungkin dapat masa tak sampai pun dalam 2 jam tak sampai. Tapi dalam sikit tu mak kata orang cantik dipandang rumah penghulu kayu tu okey dari papan. Asik. Kan biarlah orang kata alang-alang menuntut ilmu sebutin pasir jadikanlah intan. Makna yang sikit kita kembang-kembangkan, kita sebar panjangkan. Hari ini tajuk bukan senang. Saya tanya tadi, macam mana pula tajuk macam ni? saya mula-mula dah lega sebab ada moderator Tuan Effendi Rajini kan jadi moderator okey lah tu dia tanya soalan aku jawab lah hmm. rupa-rupa dia mengalu-ngalu kata <laughs> dah kena ceramah kan ha, itulah sekarang ni isu apa yang tuan-tuan buat kat depan ni semua lah yang paling baik sekali apa kita nak cakap itulah yang paling baik dia kata bicara keluarga Malaysia hari ni kan dia kata renungkanlah dengan mata hati renungkanlah dengan mata hati pasti terbuka kunci. Oh, itu dia ayat dia. Kan? Tajuk ni untuk pengetahuan semua memang selera pengerusi pemadam. Bukan negeri Perlis. <laughs> dia yang pilih. Apa tajuk? Oh, ini di Perlis. Pemadam, maksudnya pemadam kalau di begini cuy, kalau di Indonesia pemadam itu kayak bomba gitu ya. Di kalau di Malaysia cakap bomba. Kalau di Malaysia pemadam itu apa ya? yang paling baik Tapi ni kira okey Saya pernah tu saya cerita tadi Saya pernah nampak tajuk Andai ku tahu <laughs> Itu tajuk orang Kapan tiba jalku Kemudian dia bagi saya Saya tanyalah Pihak penganjur nak saya cakap apa tentang ni Pandai-pandai lah ustaz Apa pula <laughs> kau yang pilih tajuk Kau suruh aku macam mana Bagi skopnya lah Tapi tak apalah Saya sebagai penceramah Redha Pernah saya dulu dapat tajuk yang lagi tak boleh tahan dalam perjalanan. Masa tu saya belum Samsul Demat, PA pun tak ada. <laughs> Dalam perjalanan daripada Seremban ke Kuala Pilah nak menuju ke Jempol nak berceramah, saya pun telefon, "Kak, apa tajuk hari ni?" Tajuk hari ni adalah kelebihan penyesuan oh. susu ibu. Break emergency tu. Apa alat tajuk ni lah yang kau bagi aku? Nak buat macam mana ustaz? Dia nak sangat ustaz bawa tajuk ni dia kata. Rupanya program tu anjuran hospital jempol dan juga woman institution negeri sembilan uh, jempol. WI. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Break emergency saya jalan tu. Apa saya nak cerita? Jadi saya pun telefon lah kan kawan saya macam mana nak bawa tajuk ni. Dia pun cakap ada kelebihan begini begini begini. Tajuk Sazah ni, Sazah ni cakap macam ni macam ni. Saya pun confident lah. Harusnya ustaz saja. Okay, lah Haji Google lah sikit. Kan? Tapi bila sampai dekat dewan tu. Lotus. Yang datang semua tua-tua. Saya cakap buat apa kata. Masing-masing nak expired kata <laughs> Saya kata kan, tapi saya dia bersemangat lah jamaah tadi. Dah lama macam tu. Nak dengar juga, dia kata, saya pun bagi. Kan? Jadi baguslah. Kan? Banyak ibu-ibu ini, ini yang nonton. Renungkan dengan mata hati. Contoh kalau kita tengok kan. Bak kata pantun yang popular orang cakap kan. Dari mana burung terbang melayang, dari sawah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Dari mana mata tengok? Mata tengok Allah Akbar. Kadang-kadang kan itu hebat dia. Kalau kita tengokkan dari segi keluarga dengan kasih sayang. Berapa ramai perempuan yang kahwin dengan suami dia hari ni. Dulu dia cukup menyampah dengan lelaki. <laughs> Ya, yeah, cukup menyampah. Sudah jadi suami dia ni. Ya, aku tak suka lah dia tu. ya benci lah aku. Eh, sudahnya bila tak nampak, rindu pula. Benci-benci ya, jadi rindu. jadi suami dia. Nampak tak? Itulah dia. Jangan kamu terlalu benci sesuatu, barangkali dia baik buat kamu. Ya, yeah, ya. Yeah kan? Dan jangan kamu suka terlalu suka sesuatu barangkali dia tak baik buat kamu. Betul. Kasih sayang, cinta, perasaan tak dapat nak ni, tak dapat nak ditaksirkan kata-kata. Kadang-kadang kita tengok dari segi kecantikan luaran. Kita nak, oh cantik betul lah dia. Kawan kan tengok, yang ni kau cakap cantik, kau biar betul. Sebab Penglihatan orang berbeza-beza Ada orang dia tengok gigi taring Ya Allah, Allah betul <laughs> Gigi taring ada orang tu gigi jalan jarang Aku suka betul Aku suka juga Gigi jarang kan yang suka gigi mancung Ada kan Yang jongang tu lah Mancung tu Suka betul Itu mata masing-masing Allah tak bagi sama Kalau tidak apalah yang nampak oleh Suri hati Tuan Effendi gitu Saya tadi pun mikir Ini siapa? Orang rumah dia hanya main Sebab dia pandang dengan mata hati Tapi bila saya duduk sebelah tadi dengan cara dia bercakap Patutlah bini dia suka ke dia ya. Saya tak ada masalah Suara dia bis Saya okey tak ada masalah Saya ustaz Oh, oh. Betul, dia, dia, dia, dia lelaki ni Dia kalau romantik dia macam tu lah Itu sebabnya kalau kita tengok kan Berbau jantan Bila bercakap Kadang-kadang orang boleh menyebabkan jatuh cinta Ush. Makan sirih berpinang tidak Pinang ada kat kata Melaka Makan sirih menganyang tidak Tegah dek budi dengan bahasa Tegah Untuk makluman tuan pengurusi majlis Cik Fendi Setakat ni pantun saya Saya tak baca teks Asik Saja nak belagak lagi. Kan Banyak sindiran si kalau Ustaz Kebetulan saya memang bercerita Di mana-mana tempat Tadi saya pun terfikir Wallahi tadi saya ingat nak buat apa ni Sama lah tadi Tuan Bakri kita ke apa semua ni Semua ni yang geng-geng pemadam yang minumkan saya tadi Ah Ustaz pandai lah Tak boleh Ustaz cerita lah Kunci apa pun Tadi dia masa duduk sebelah Duduk sebelah dengan Cik Fendi tu oh, you ya, betul lah Putingan Dan kebetulan dia pun motivator Dah mudahkan kerja oh, saya motivator. Untuk makluman semua Nama saya Syamsul Rubat Bukan sebab penglibatan saya dalam debat dan pidato Bukan. Ya, asal mulanya lagi. Memang betul dalam pertandingan debat diraja. Pertandingan debat diraja iaitu pertandingan yang paling berprestij lah dalam universiti macam Piala Malaysia lah bola sepak ni. Dia bukan Liga Perdana tapi Piala Malaysia. Dia piala yang tertua kan. Sama juga dalam debat universiti. Ada satu debat yang paling prestij sekali nama dia debat Piala Diraja. Debat Piala Untuk maklumat semua, kebetulan saya memang debat diraja ni saya dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2021 dan 2002 Ish. betul yang pidato pun saya banyak lah Johan Kebangsaan tu betul lah yang disebutnya tadi cuma bukan itu sebabnya saya dipanggil Syamsul Debat dulu waktu saya berceramah masa tu ialah ramai yang kenal saya saya dulu bekas pengarah undang jadi bila saya dijemput berceramah di luar, saya tak nak bawa title pengarah undang tu. Sebab saya tak nak konflik, saya tak nak orang call pejabat boleh tak nak panggil Samsul untuk datang ceramah saya tak nak jadi saya bawa nama NGO saya Saudara Samsul Amri bin Haji Ismail Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia Adam itu nama NGO saya Pertumbuhan Jadi sampailah ke satu tempat Di Surau Puncak Setiawangsa KL Dia dah terlupa nama saya siapa Siapa tak nama penceramah tu Syamsul apa tak Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah <laughs> Dia pun tulis dekat whiteboard tu Penceramah malam ini Syamsul Debat Itulah mula Dan kebetulan yang dengar ceramah pada malam itu Dia merupakan CEO TV Al-Hijrah Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debat <laughs> Melakap terus nama tu Sampailah ke hari ini Oh berarti memang awal mula Ustaz itu Memang lebih ke motivator gitu cuy ya Bukan uh, Mungkin uh, maksudnya kata ustadz itu mungkin di baru-barulah gitu cuy ya mungkin dulu-dulu memang yang benar dikatakan ustadz dia lebih ke motivator gitu cuy hmm. dan masa tu sebelum saya keluar TV lagi dia dah mula promo dia kata tak lama gitu sampai macam nama Samsurubat Samsurubat Samsurubat orang semua cari dalam Google tak jumpa dan ikutkan saya ceramah dah lama lah Cuma lah dulu saya datang pelis selalu Cuma dulu orang buat tak tahu je lah <laughs> Buat tak kerti je Hari ni Ni gambar Semua orang kata tu Selfie lah kata. Saya kata lepas ceramah kan selfie Ibu-ibu lah. lagi ibu. Tak ada nanti ramai Ya lah tak kisah lah Beratok Beratok ha, ha, ha. Beratok Iya eh, Saya pernah itu ceramah dekat Rompin Saya ceramah Rompin Lepas tu ketua kampung tu ambil gambar dengan ustaz Boleh boleh Ketua kampung tu beri eh, Dia duduk dengan saya satu lain Yang AJK perempuan beri kat belakang Lepas tu tengah-tengah-tengah ambil gambar tap tap tap tap tiba seorang mak cik dekat belakang tu bersuara. Free size dia kata. Ya. Yeah. Aku ke padang. Apa pula freestyle pula makcik? Allah yang macam ni, macam ni. Itu freestyle makcik. Masa Tapi dia kelakar. confident ni, saya suka tu. Freestyle, dia kata. Pede ya, pede maksudnya. Tak, tak, tak free sangat dah, saya tak kuning kata. Macam lah, kan. <laughs> Tapi dia confident tu, saya suka. Confident artinya pede ya. Hari tu saya pergi umrah bulan tiga, Saya pergi saya pergi Mekah kan Saya ingat boleh rehat lah Tak ada lah hmm. Boleh lah rehat daripada ni tumpuan-tumpuan Rupanya Saya dah confuse Mekah ke Malaysia Semua semak ramai orang Malaysia habis sana Berhenti dekat hantian rehat Al Jazeera tu 25 ke 30 bas Semua orang Malaysia Toilet jam Masjid Dia nak semayang tu pun jam Saya kata besok adalah kencing Kan Pening kepala kan? Lepas tu makcik tu Nak ambil gambar Ambil <laughs> lah Yelah makcik Boleh Makcik tu pandai pula Tu dalam muka macam tu <laughs> Jangan Tak apalah Janji bahagia Tapi bila saya sebut pasal kunci ni Kunci Kunci kebahagiaan ni Kunci ni Kunci ku. Kayaknya ni bagus sekali ya apa yang diceramakan Ustadz ini saya buatkan apa namanya kayak video-video singkat video-video komedi gitu ya contoh tadi nenek-nenek yang macam ini <laughs> tiba-tiba muncul kayak, macam ini kayaknya ide bagus itu sih ya apa yang Ustadz sering eh, apa namanya ceramahkan itu bisa dibuatkan cerita gitu ya nantilah nanti saya cakap dengan Ustadz lah ya kita bicara-bicara dengan Ustaz mana tahu Ustaz mau gitu cuy ya jadi nanti saya buatkan gitu jadi saya cari pemeran-pemerannya gitu ya warga <laughs> kita ni bahagian nak terbuka kunci ni kena tahu kunci apa apakah kunci-kuncinya kunci keluarga bahagia dia sebut kan kunci keluarga bahagia macam mana yang pertama kunci rumah ini kunci-kunci ni udah yang lama nggak dengar kunci pejabat yang ketiga kunci kereta yang keempat kunci spe. Kunci syurga. Eh, belum, belum. Yang kelima kunci spe. Eh, kunci spe. Itu <laughs> sebabnya saya kata dah tadi kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang dilentangkan memang takkan faham kalau tak direnungkan. Yes. Kena jago. Kenapa pemadam kena ada hari ini? Sebab apa? Kan pemadam mau ingat rabu apa tapi kalau orang renung kena dalam lah maksud dia tugas dia lebih besar memandamkan segala masalah-masalah masyarakat yang berpunca daripada penyalahgunaan dadah tadi melalui pendidikan itu sebab orang kata kain songket benang sutera lilit sebolit buat selempang ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi terang oh, okay. Ya, banyak pentulnya ni ya, pemadam dalam kategori apa tadi? Narkoba gitu. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi terang. Penting. Ya, banyak pantun ni ya memang. Samsul debat ni nampak ya muda tapi tua sebelum usia. tapi memang betul. Sebenarnya kita akan tengok nanti. Dalam pertama saya kata sistem tadi kunci kunci apa? Kunci rumah. Kunci rumah maksudnya sistem kita berkeluarga. Macam mana? Sistem yang paling baik adalah sistem beragama. Tak kisahlah agama mana pun, semua ajak pada kebaikan. Hmm. Tadi bila YB Datuk Haji Fatul Bari sebut pasal ketum, mula Datuk Senator dah sebut tentang ketum begini-begini, dia pula sebut begini, semua orang dah berubah muka. Tapi <laughs> ketum ni elok ke tak elok? <laughs> Ketub. Bidadah ni elok ke tak elok? Saya cakap, satu je lah. Jangan kita confuse. Simple je. Hmm. Bila ada perkataan penyalahgunaan, maka dia tak elok. Betul, betul. Itu saja. Berlebihan, berlebihan. kuasa pun jadi tak elok. Penyalahgunaan kuasa sebagai seorang suami, tak elok. Penyalahgunaan kuasa sebagai kelembutan isteri, tak elok. Abang. Boleh lah Nak juga, nak juga Dia kata kan Yang suami yang lembut hati Dia akan kalah Nampak tak? Jangan salah guna Sekali-sekala je lah pakai Betul tak? Sistem macam mana? Sistem berkeluarga macam mana? Sistem beragama Saya kata Ada sistem macam dalam Islam Dia ajar lah Dia kata tengok dari segi tengok dari segi kalau nak kahwin tu tengok dari segi apa kata, ah, rupa dia li jamaliha tengok kecantikan dia tengok muka dia boleh pergi ke tak boleh pergi <laughs> sebab nak menghadapnya bukan sehari dua kan tak kisahlah tengok dia suka lagu apa dia suka lagu lama Oh Fatimah <laughs> ha, Suka Fatimah Gak lama ada lagu Tamil kan? ini kalau dia apa kalau dia India suka lagu Tamil kan ya, lagu yeah. Oh, lagu Tamil yang kada salayen bilai kisahlah kan dia kalau dia Cina cakaplah. lah ni wen wa ai ni ong tua sen wa ai ni ong ci fe Melayu Kalau dia suka lagu tak ada tingkapan okang oh, turang buru nyai nggak ada boleh lagu apa ong cife kalau dia suka lagu Thailand tingkapan oh Thailand okang oh, turang buru nyai nggak ada boleh <laughs> Thailand juga ternyata ingat aku tak tahu lagu tu kan ah jam tu lah itu sebab saya kalau orang tanya saya panggil saya saudara Syamsul Debat SSD kalau hmm. Ustaz Syamsul Debat USD mahal <laughs> takut tak boleh bayar Hati-hati. Kan? Nah, tapi jangan risau, saya tak kisah pun. Kan? Saya tak kisah, orang bayar seribu saya datang, orang bayar dua ribu pun saya datang. Yang penting booking tarik. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. <laughs> kan? Nah, macam tu lah. Kan? Orang kata budi basuh. Orang budi basuh. Kan? Jadi sistem kontrol kita berani. macam mana bangun pagi macam mana tengok li jamal lihat tengok wajah pagi-pagi bangun pagi tengok muka menyenangkan penting Tu saya kata Tuhan bagi Maha suci Tuhan Maha kuasa Tuhan Jadikan Manusia ni muka tak sama Kan Cuba tengok Walaupun Tuan, Tuan FND kita Dia muka hitam manis Nampak <laughs> Dia ada pek juga Isteri yang putih Kan Saya pun lebih kurang dia ya? Sikit lah cara. Saya pun Alhamdulillah ada Dapat isteri yang putih Alhamdulillah Saya dah kahwin ya Jangan kecewa pula Dah kahwin mana yang berajak dia nampak sengen abang yang menentu tadi saya kena cakap bila saya dah kahwin nah, ha, ha, ha, macam itulah jadi betul nampak tak dari segi muka penting yang kemudian yang kedua tengok apa lidi nihat apa tengok dia apa lima lihat tengok harta dia kemudian lihat dihasabi dihasabihat tengok keturunan dia kemudian tengok apa last kali tengok agama dia Hmm. Kalau nak selamat tengok agama. Sebab Persyaratan. apa? Pukul tak lawa boleh je. <laughs> boleh just duit tak ada boleh cari kan keturunan tak elok dengan perkahwinan kita dengan ikatan suci murni kita dapat membentuk generasi yang baik itu penting kalau keturunan kita dulu semua pengedar dadah ke hisap dadah ke penyamun perompak tidak bermakna kita perlu mewarisi kesalahan dan kejahatan itu betul sekali sih maka kita bentuklah keluarga yang baik malam sebelum tidur cakap macam mana Oh, mumpan kan Bang, sebelum tidur tak cakap apa-apa pun. Cakap lah Dia pun cakap Ambil, ambil, ambil Ya Rabu, wana kam ambil Pakai bahasa Hindi Cengi, cengi, cengi Iman cengi Rak, rak, rak Cok di tong kelanan rak Cina, Thailand Habibi, habibi, habibi Terus bawa lah khair ya habibi Arab. Nanya, apa tu bang? Sayang, sayang, sayang Selamat malam, sayang Cerdas kan? Ustaz ya Romantik Kenapa lah kita nak marah-marah pula? Kenapa kita nak gaduh-gaduh? Kenapa sistem keluarga mesti mesti kasar-kasar? Hmm. Cuba tengok masyarakat India. Saya tengok dululah. Saya tengok dulu dalam movie lah. Saya tengok. <laughs> Orang India, India yang ramai di sini. Dia takkan makan sebelum suami dia habis makan. Dia hadap suami dia makan. Kalau suami dia tersedak, dia ketuk-ketuk-ketuk boleh. Betul. Yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu sebelum suami. You masuk kategori mana? Cakap. <laughs> dia makan dulu. Dia yang ketiga makan dulu. Dia makan dulu sebelum suami dia. Saya nak tanya orang Melayu, orang lain lah. Saya nak tanya, boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Boleh ke tidak? Boleh sih, boleh sih ya. Suami lambat sikit balik ni, boleh tak makan dulu? Boleh, boleh, boleh sih. Boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami balik? Makan lagi. Ah, Itulah masalah. Boleh tak makan dulu? Boleh. makan lagi. Dia punya selera. Ustaz gak ngarang. Ustaz gak ngarang. Itu dijawab langsung. Itu dijawab langsung oleh ibu-ibu ya. Kita, dengar, kita dengar dulu. Suami lambat sikit balik ni. Boleh tak makan dulu? Boleh. Boleh ke tak? Boleh. Ha, bila suami balik. Makan lagi. Ha, Itulah masalah Boleh tak makan dulu? Boleh Suami boleh Makan lagi Dia punya selera tu Lepas tu sibuk tanya Abang Patut. betul ke sedar gemuk? Patutlah gemuk Janganlah tanya soalan yang menyusahkan suami Gemar betul tanya soalan yang menyusahkan suami Abang betul ke sedar gemuk? Tak adalah Gemuk pun abang sayang Mana betul lah gemuk Dia marah Dia marah tak boleh jawab macam tu bang betul saya dah gemuk ini bukan gemuk ini namanya kurang kurus sama lah tu marah juga abang betul saya dah gemuk orang buta je cakap dia gemuk kurus kan ni ya ke bang ya takkan tak boleh ukur dulu masa mula-mula kahwin laki bini duduk boleh masuk toilet sekarang kan seiring masuk sekarang kan keluar keluar keluar keluar keluar boleh masuk aku tak faham pada gemuk lah tu lagi mau tanya kan secara fisik ya secara kasat mata cakap yang baik-baik romantik sistem keluarga ni kasih sayang ni keluarga Malaysia ni macam mana kita nak buat ni kita nak create keluarga Malaysia ni macam mana keluarga yang ha air ni macam raja dia bersu tangan oh teruk betul macam tu yang isteri pun kadang-kadang tak faham bahasa pun dia juga. Abang tergagak lah. Abang nak air. Pergi beli kat kolah tu. Aku nak minum, bukan nak mandi. Apa bidi macam tu pula. Ya nampak tak? Itu yang kadang-kadang orang lelaki ni, dia dah tension. Tu dia cari kedai tom yam Ha, ah, tak layan suami baik-baik tengok kedai tom yam macam mana anak dara tu ambil ada. Maka gapo be? Ha, ha. Yang laki tu pak. Uh, ah, Sik goreng sop. Sik goreng sop lagi be. Telur dadah sop. Telur dadah sop. Telur dadah sop. Kelantan, Kelantan. Ay, sirak sop. Sirak sop. Lagi be? Muso. Ha? Be? Sebab layanan. Sistem dalam keluarga Musuh Ni satu ya, Bila ya, anak-anak tak nampak kasih sayang Mak dan ayah Dia rasa bosan dalam rumah Dia mula cari Kenapa mak ayah aku tak macam mak ayah kau Dan kemudian dia cari hiburan-hiburan lain Termasuklah terlibat dengan benda-benda tak baik Dan rakan-rakan cuba kau ambil ni Kau akan rasa high Kau rasa happy Dia risau Kau akan tenang Dia kata macam tu itu masalah dia Tunjukkan kemesraan depan anak-anak apa takut dah tua dah ustaz biarlah tua orang perempuan lagi kena hati-hati menurut kajian lelaki mati dulu yang atas pentasnya tadi semua cakap macam tu termasuk yang bercakap ni orang lelaki ni jangan syok sangat saya pergi ciamah dekat pusat aktiviti warga emas dijemput saya sampai semua perempuan saya tanya lah. <laughs> Ni semua perempuan lelaki tak ada Lelaki habis mati dah Dia, dia, <laughs> dia menyaut pula tu Lima minit seperti ceramah tergelak Makcik terjawab tu Lelaki habis mati dah <laughs> Allah Lagi bertengkar Itu sebab orang perempuan layan suami dengan terbaik Abang minum bang Petang tu dia meninggal Senang hati gitu lah. Tapi tak payahlah masak sambil menangis. Kenapa kau menangis masak ni? Takut petang dia bangla. Ha, memang tak selera lagi kau makan. Jangan buat benda tu. Layan dengan sebaik mungkin. Layan dengan layanan yang terbaik. Ha, iya. Betul. Ni sebab kadang gemesraan. Cuba tengok kalau suami tu balik rumah dia nampak isteri kan. Isteri tengah tengah masuk pinggan. Sayang, dah dah dah. Pergi masuk dalam Tak apa biar abang sambung Kesian isteri Basuh pinggan dengan pakai baju pemadam itu Allah punya teruk dengan baju pemadam Aku juga baju pinggan ni penat Dah dah dah dah yang pergi masuk dalam Happy tak orang perempuan kalau suami macam tu Happy Walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu Dia buat dah biar abang sambung Wah, tengok. Wah, Suami basuh Walau. Ataupun suami balik ya ni ambil ni voucher ni voucher apa ni bang voucher spa muslimah pergilah nanti boleh cuci rambut pedicure manicure massage abang habis anak kita siapa nak jaga abang jaga pergi je abang susahkan abang tak susah mana pun abang booking je kau bayar lah banyak dia. <laughs> kan? Tak adalah abang bayar dah. Yo ke bang, terima tau. Happy dah. Happy. Itu dipanggil me time. Ramai yang tak tahu. Kepada yang non muslim saya nak share je. Orang Islam ni sebenarnya orang Melayu sebenarnya. Orang perempuan tanggungjawab dia dua je. Layan suami beranak that's all. <laughs> Dulu-dulu sih kayak gitu sih layan suami dan melahirkan anak itu sahaja tak ada kerja lain orang perempuan tu dah semangat dah mana buat suami ni dengar, dengar, dengar. basuh pinggan basuh kain kemas rumah cuci toilet buang sampah kemas semua lipat kain basuh kain semua adalah kerja orang lelaki Mak ada menyokong Yes Betul Cuma ha, Tengok ada cuma Cuma Cuma Bila dah tahu tugas tu Bila suami kata On tak on On Faham Oh harus turut suami Suami kata On tak on On Ni kadang-kadang payah sangat Sayang Dia pegang tangan Mati untuk Asal dia mesra nak mati Jangan macam tu Suami tu Kapat kan. Ya Ya bang Lama betul dah kita tak duduk macam ni kan Rapat-rapat macam ni Abang yang tak nak Macam tu lah Nampak suami masuk dalam bilik Berlari masuk dalam bilik Abang ada apa-apa yang boleh saya bantu ha, Macam tu Barulah first class service Sistem Nampak tak? Ini suami masuk kami. Dia neka. Ini ni nak. Dah mula umur dah masuk 50, 60. Mula dah ada cucu. Allah cucu nenek. Allah cucu nenek. Aduh, Presiden. Atuknya ni. Yang merupakan setiausaha pemadam ni. Contoh. kan? Dia baca soal khabar. Kejap tengok handphone. Eh, cucu, cucu, cucu. Cucu. Saudara dia bangun huh? Dia pun masuk dalam bilik Masuk dalam bilik Dia ingat nenek nyikut. ikut cucu eh, Marah pula atuk kau Alah cucu nenek Sambung lagi Atuk bagi signal pada dalam bilik Yang nenek berhenti Mengigau atuk kau Tak faham lagi tu Kodit Sudahnya Atuk kena menjerit Allahu Akbar Baru dia Apa hal Atuk kau Baru dapat tangkap Bila nampak suami masuk dalam bilik Berlari masuk dalam bilik Abang Ada apa-apa yang boleh saya bantu Suami macam Ada Kau baring sekarang Sebab suami nak ukur panjang kita berapa Dah lama tak ukur ni Yang faham-faham tak faham sudahlah Ada yang bela Ukur Kenapa Ha, <laughs> Ataupun pakai kod mos. Suami bagi signal pada isteri pakai kod mos. Kode kode kode kode. <laughs> Bini punya turun turun. Okey. <laughs> Kalau boleh. Tapi kena tukar-tukar dengan pakai kod yang sama. Takut anak dengar anak. ada pasal, cucu dengar pasal. Kau tengok eh, lepas atuk bunyi titit titit titit mesti kan mesti nenek masuk ke bilik mana dia tahu. Ha, <laughs> ah, kena selalu tukar-tukar main tepuk-tepuk ke apa apa apa kan, kan? <laughs> contoh sistem kemesraan ya. panggil pun atuknya neneknya cubalah panggil mesra sikit orang ni tengah siap nak pergi ya. pergi mana abang hajinya pergi mesyuarat lama ke kejap je tunggu eh Nanti abang balik Kan tu lah Pergi mana atuknya Masjid buta Kena lain Kena waktu lain Lain Bagi mesra sikit ha, ah, Contoh lah kan ha, Contoh Sistem dalam keluarga Dan yang paling penting Sistem yang kita kena terapkan adalah Sistem akhlak Dan adab ha, Sistem akhlak dan adab ni penting hormat orang tua macam mana, hormat guru macam mana, <clears throat> itu anak-anak kita sekarang ni kena terapkan. Dulu-dulu kalau kita ingat, anak-anak kalau kita panggil, "Hello," dia akan lagi datang, "Ya, mak, ada apa, mak?" "Nah, pergi belikan tepung untuk maknya. Pergi cepat. Begini, belilah RM2, beli RM2 dia tepung masa tu." Beli tepung mak RM2. Ha, ah, okey okey okey okey. Beli. Hello, ada apa mak? Ni beli Kan tadi dah beli. Alah, pergilah beli sekejap. Mak nak pakai ni buat apa? Ha, okey okey okey. Berlari pergi. Sekarang? Hello, Hmm. <laughs> Oh iya iya. Model. Hmm. Halo. Iya. Tak pergi ke? Kalau mak tak pernah panggil. Kenapa? Ada. Tu, sebab kita tengok sistem. Minta maaf saya bukan nak cerita pasal politik. Bukanlah. Eh. Ya. Bukan. Contoh kita tengok. Beberapa bulan dulu orang heboh tentang pergaduhan dalam parlimen. Orang jurit, orang jurit, orang jurit. Apa masalah tu? Apa masalahnya? Kemudian dekat sekolah kan cikgu buat PDPR kelas kenapa tak buka kamera ni data dah habis tak dia tutup kamera sebab dia main game isu apa adab jiran dengan jiran tak baik isu apa adab dulu kita tak nampak apa tak nampak jiran kita sedai kain apa hal pula dia ni tak sihat ke apa dulu hmm. hari ni dah busuk nah kat Putrajaya apartment dah busuk dalam rumah mati baru tahu dah tujuh hari mati dalam rumah baru tahu apa? Apa sebabnya? Krisis adab. Sebabnya pentingnya mustahaknya adab. Sebab pada tadi kita datang majlis yang kita datang majlis, kita tengok kan. Macam mana disusun Mula-mula cara majlis sebut Sebut seorang-seorang Sampailah Datuk Suwandi mengucapkan Ucapan perasmian Itu adab tata cara Ikut Ini acara perasmian tu elok Tak ada pun semua berdiri Buat ha Baling-baling getas Tak ada semua dengar Sebab ada Hormat pada tetamu betul betul itu sebabnya nak jadi orang yang baik ini senangnya. ni ha, tak ada ditanya-tanya ada disebut-sebut datangnya disambut baliknya diiri tak ada ditanya-tanya ada disebut-sebut datangnya disambut baliknya diiring cuba tengok siapa yang macam tu siapa yang hari ini <laughs> datangnya disambut baliknya diiring Ustaz. tak ada ditanya-tanya mana dia dah sampai ke belum bila ada pula disebut-sebut nama dia Paling banyak nama dia disebut tadi Siapa dia tu? Saya tak cakap saya Tapi Bila kita buat majlis kedui kenara Kita buat majlis jamuan, Betul tak? Macam Datuk Suwandi Apa apa Tuan Haji Bakri kita pun sama Bukan semua orang yang kita berlari Kan sambut buat dia masuk dalam Melainkan yang betul-betul baik dengan kita Nampak tak? Okay. Ah, Nak jadi orang yang baik Intinya orang baik orang tu khusus tentu jaga adab dia dengan kita. Eh tak apalah, tak apa. Hai. Saya bagi tahu, ini sahabat baik saya. Cik Fendi Rajinikan baik ni. Rajini Khan Sorry Rajini Khan lah. Ini nama baik saya Cerita dengan semua orang Oh iya ke Saya sama dengan dia Dekat perlihatan pentas tu Kami sama Oh iya ke Dia sanggup cerita Dia sebut-sebut nama dia Itu tanda-tanda orang yang baik Dan kita tentu seronok kalau Diri kita Keluarga kita Anak-anak kita jadi orang yang baik dan salah satu nak jadi orang baik <coughs> jangan terbabit sama sekali dengan dengan unsur-unsur yang tidak baik saya sendiri ada staff saya yang saya buang itu sebab keterlibatannya dengan benda tak baik Okey Cik, uh, ini sudah bagi dua dari videonya seperti yang saya cakap tadi saya akan buat dua part ya Okey. Oke oh, cuy, gitu ya, apa-apapun ya, memang uh, hampir kebanyakan yang Ustadz bawakan di motivasi kali ini tuh memang sering kita dengar gitu. Ya. Tapi kayaknya saya dengar ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, ceramah-ceramah Ustadz di awal-awal. Berarti ini video yang teman-teman bagi ini video Ustadz di awal-awal gitu ya tentang kekeluargaan gitu ya tentang keluarga lebih banyak di sini cuy dan kita akan lanjut nanti di part yang kedua cuy ya dan korang bisa bagi komentar di bawah ya bagaimana tanggapan korang apakah yang apakah ada kalimat yang memang korang tak setuju dengan apa yang ustaz cakap, korang bisa share di bawah cuy ya. Tapi bagi saya di sini kita semata-mata ingin mendapatkan pengajaran gitu ya. Karena kita tahu sendiri ustaz memang sudah melalam buana memberikan motivasi gitu ya. Dan kalau kita sering-sering mendengarkan motivasi macam ini, insya Allah gitu ya. Insya Allah kita akan eh, jauh lebih berubah juga gitu ya. Jauh lebih uh, yang contoh dikatakan Ustadz tadi itu adab gitu ya terpenting sih menurut uh, saya sih ya yang dikatakan Ustadz tadi itu adab adab itu penting banget karena kalau kita melihat um, dunia sekarang yang serba modern gitu ya anak-anak atau budak-budak ya orang yang bisa melihat secara langsung lah beda lah ya waktu saya masih kecil dulu dan budak-budak kita sekarang cuy karena uh, mungkin ya salah, salah satu yang dikatakan Ustadz tadi adab itu nggak boleh hilang gitu Adab itu adalah salah satu ciri khas ya, ciri khas ah, bisa dikategorikan Melayu lah, ciri khas Melayu gitu. Oke, jangan lupa cuy ya, tinggalkan komentar di bawah tentang video ini dan nanti kita akan lanjut lagi yang empat keduanya cuy ya. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.